आप जब भी पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचते हैं तो 100, 200 या 500 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं या फिर टंकी फुल करवाते हैं ये कभी नहीं कहते कि 110 रुपए का पेट्रोल डाल दो या 155 रुपए से ज्यादा मत डालना हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल राउंड फिगर में पेट्रोल डलवाने पर एक मैसेज वायरल हो रहा है इस मैसेज में लिखा है आवश्यक सूचना कृपया अपनी गाड़ी में पेट्रोल कभी भी राउंड फिगर में ना भरवाएं पचास सौ एक सौ पचास दो सौ रूपए इस रकम पर पेट्रोल ना भरवाएं क्योंकि इन अंकों पर कोड सेट किए हुए होते हैं जिससे आपको गाड़ी में भरने वाला ईंधन पंद्रह से बीस फीसद कम आता है और आपका काफी नुकसान होता है आगे से अपनी गाड़ी में पचपन पचपन साठ एक एक एक एक एक सौ सौ सौ सौ सौ दस पंद्रह सत्तर दो सौ पाँच दो सौ दस दो सौ बीस इन अंकों मतलब इतने पैसे का पेट्रोल भरवाएं और अपनी गाड़ी में पूरा पेट्रोल पाएं। आखिर में लिखा है कि इस मैसेज को हर किसी तक पहुंचाएं ताकि आपका पैसा किसी चोर की जेब में ना जाने पाए भारत